می می به من مرا می excuse me excuse me excuse یعنی مورد اف قرار دادن یا مورد بخشش قرار دادن می مرا excuse me همونطور که میدونید یعنی مرا ببخشید مرا مورد اف قرار بدید excuse me Excuse me. Listen to me. Listen to me. Listen یعنی گوش دادن و در اینجا فعلی است که در ابتدای جمله اومده پس ساختار امریه. Listen یعنی گوش بده. To به می به من. Listen to me یعنی به من گوش بده. Listen to me. Listen to me.